sing HD udah gisaldina hirup hiji lupa ing istimewa hirupmah ulah ngadoaken jore ka baturtetet lamun guys bisa ulah ngadoagen jore ka batur guys wali to ngadoa jore sama sekali bagus banyak kumaha Allah baik jelemah doang ke mantap diangkat jadi nabi numantak diangkat jadi rasul lantaran jelasnyatimewa numantak diangkat jadi wali lantaran nyaperang ngadoakan goreng kaut mantap Allah pernah nanya ke malaikat jibril Jibril gustik mana didadikan manak kukaula mana de kuma ibadah I Gusti atunya ngakeun sadaya-daya atuh abdi bajadu Gusti terang nanaon. Adapun ibadah jeung ibadah ge atuh agus di. bae. Bagus ya Gusti Allah. Tetapi lamun maneh engkaulah dijadikan manusia ndak kumaha ibadah maneh. Pilihan maneh heula? Hiji abdi mah beberian beberean bae moal eureun-eureun. Dua, nomor kedua kula mandek nulu manalilah hirup kau tilu tilu kulama endek mengabdi bebeneran kagusti Gusti mual Jang abdi nomor kaopat nomor kaopat abdi mah teu hayang ka surga teu hayang ka neraka tah opat perkara abdi mah tah Jibril nu mandak mana dijadikan Jibril ge ku kaula lantaran boga kahayangna seperti eta lamun urang tamu mun urang nuturkeun seperti eta urang ge okos malaikat Jibril nah dirang pula pula ngadogen goreng badlah di musir ayah hiji sepasang Ustadz Ustadzah magahan Naji susah suami istri susahy na kahir pananangan boga kotok-kotok nah hiji pendogan is jualndogan jual manggis itu bukan anak pegawai nangan magahan ngaji tetapi nyada bisa seserian jeng pemajikan lempang indah itu pernah baik pas sentrok teh itu pernah pan orang mah di jero mobil gitu nanya jeng pemajikan harudang ke jero mobil asem mah harudang <laughs> sial tuh orang curug tolol iwat tuh bukan rawat tapi bangunan adem lantaran di lemakmahlamun pasrah ke Allah janji Allah bakal diaiken bakal diangkat diisup do kaldohor Kaar Masya Allah begitu asar aya de ini merekk Caksa kawal masa 10sa tenang-tenang pe Ustadcit fotok dicit Bismillahiroh biasad Bil aneh begitu kotok dipencit bulu bulu koto banget narempel ja jadi banget Masya Allah cabutan jadi deh haritaknya deh cabutan jadi deh Ka dokter dokter dokterk terus di beresa dewe jadi Dei dokter terus kakakkak jadi kadukun ka jadi Dei ramuan-ramuannu musir jarah eh, jadi nyana bingungi bulu kok jadinyalah nyana ke Baddul Arifin muncul kurangwali ahli Allah tanganamualaikumsaonaiai eh, ah, di sudahaicit dokter lamun maling na eh, lamun nu dipaling ngadoakeun goreng cager lamun encan ngadoakeun goreng mah ibu terus datang ka pae mah cager-cager Masya Allah itu mah hiji sakit bae geus ha satu gitu mah ngutus jangan ngutus supaya ngomong jore Oke, lain kiri lain boga kotok boga jadi kotok ka mana eh maling nyaon teh nu malingna henteu Kyai oh, Masya Allahuh oh, masalah jadi jadi gula Gu yaitu cager-cagerD jalan cek Kyai anu <clears throat> diauk bijihina cara supaya cager lamun Kyai ngadoakan goreng ka gorengger Allah na Allah manjangan degar hamba Gusti Nuing kotokula anukula itu pernah ngadogen goreng makinkulattengah doagen goreng makin panjang Buna karunnyakula ya Allah ya rob hmm, tersepjasa seber di pali atuh baleslah Gustiku maha pegawai le maksiat hari kayakget Caget pontan Kyai kook na para ehkabek anu tadiang pameret lantaran goreng dibaes tuh jadi et sebenarnya nyanakmu ngagonndo kadar ngoobatan na konsep hiruk kurangrang de jadi Kyai k jadi pedagang dek jadi pu pemerintah ATMI ah, jadi polisi dek jadi daun go indah jasa jadi Kiai untuk udah jadi Kiai Kanjeng nabije nabi berhadapan E ejengpanglima perang Apakah Kanjeng nabi tinggitahpang Kanjeng nabi kappang ijeng polisi askar Apakah Kanjeng Nabi kitata I jadi Ashhar Kan Nabi Kapangi petani su Kanji Nabinger rentani nanti Kanji Nabi Kaangi pedagang Sudan Kanji Nanger rendaangan Kanje Nabigga kabek penting Tawa Gu Allah sebabtalah betul jangan bahan balik ke lembun kurang jadi polisi sing jadi polisi Nu Tawa sebab polisi geja bakalpa kurang jadi TNI sing jadi TNI Nu Tawa sebab bakalpae jadi pedagang jadi pedagang lalu Taqwa sebab bakal pah kurang jadi Kyai jadi Kyai lalu Tawa sebab bakalaiwampung jadi kurang <laughs> kuri berusaha jadi jelemak anutaqwa ke Allah dengan posisi anugenis diatur kugus Allahgula sok dongeng di zaman Tuhan Syekh Abdul Qodir aya seorang tentara datang waalaikumsa hmm, cek tentara kabita jasakatan gitu asal jasarupan mati majelis Ka masjid Kaimah majelis Ka masjid Kaimah ngaji dzikir maca kitab ngaji dzikir ngenahan amat ai maneh naon ulama ieu keur perang melawan tentara Mongol di perbatasan Tuhan Syekh Abdul Qadir langsung tungkul tangga seri Cik Tuhan Syekh Abdul Qadir buat tingkah sorga helaan ente daripada murid-murid gula. Nyala kaget. Kok bisa gitu? masyarakat Baghdad bisa tenang lantaran anjhalangan musuh-musuh dengan anjing berjibaku menghalangi musuh yai pedagang umat tenang dengan memberikan ketenangan bangsa anj lebih tentarillaala coba di Indonesia tentaranillahi ta'ala anu polisi anu tasa <laughs> polisi tasajanan polisi tidur <laughs> tentar balik dekat itu dengan semangat anu tinggi kebean ke prajurit-prajuritnya jeung kerekan rekana bahwa ternyata jalan surga lain sekedar masjid jalan sorga lain sekedar kholah di Gunung jalan sorga keengaan kurang menangangkan pikiran bangsa umat kurang lebihlaan diuh Kyai bisa di majelis bangun malisdagang di <laughs> bisa tenang bakal Bo Priisti dikhhirati kenenangkan Kiai ngaji di majelis tekahujanan teka panasan tadi dit taanya ya na gawa di dunia ngaji di gimana ngaji majelisjananasan bangun nang bos mana bogil Nah ilah bos busnenangkan ngaji Kyai tekahujanan tekaginan tekapanasan maka kita wari ulah warga kiai anu ka sorga bos heula ka sorga atuh bos heula ka sorga kiai mah malama posewan ka neraka <laughs> iya bisa nenangkeun ngaji bisa nenangkeun bangsa Debantak lamun bener jadi bupati nah gede ganjaran lamun bener jadi gubernur nah gede ganjaran lamun bener jadi tentara nah gede ganjaran lamun bener jadi polisi nah gede ganjaran daripada jadi kiai ngariungan hayang berkat doang sih kasih si sayun Allahlah para jam akal muslimin muslim rahimakumullah posisi kurangrang ulah dirubah sebab etak na ngatur Allah pasti terganen menyangkut tan hikmah ayaah hikmah Nah kurang ala hikmah untuk penting posisi urang dimana jadilah nubagus jam bekol jaga balik ke alam barza para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kos itulah sepanjang hirup urang urang lamun ngadenge zaman Belanda terus zaman Inggris zaman Nippon kemudian zaman kemerdekaan kuari zaman kieu baik zaman terus baik ke tenang ke kacau ke hareda ke tiis ke mahmud ke depisit atau kieu baik lumantak hiji Jeman tremahleman deket ke Allah urusan kahirpan Dudima diatur ke Allah ini saya kurang serahkan kau masing-masing lu penting kurang ayah Didina Ridho Allah subhana Jelemah doang ke mantap diangkat jadi nabi numanttak diangkat jadi rasul lantaran jelasnya istimewa numanttak diangkat jadi wali lantarannya teperang doakan goreng ka batut mantap Allah pernah nanya ke malakatt jibril- Jibril Nun Gusti mana didadikan man kuula mana kuma ibadahstiuhnyaa-a Gusti terang manawan kalau Adapun ibadah jenti ibadah nagaung Agus di baik bagus Allah tetapi lamun maneh ngkaulah dijadikan manusia ku maha ibadah maneh pilihan manehji Abdimahg beberian memu i- dua nomor kedua kodekungan besallahir ini pulama dekg mengabdi bebenan Ka Gusti mual ayajang Abdi nomor kaopat nomor kaopat Abdi Mankahngka sogaha narakatah obat perkara Abdi Jibril mana dijadikan Jibril ge kukaulah lantaran bogakahhynya seperti eta gabrang tamu kurang nuturgen seperti ak di okoss malakat jibril minimal ganti ngaran Jibril lah <laughs> malaikat Jibril salilah hiruk ulama beber war tak bogan niat beber depan Himallayan